現代卓球の勝敗は台上の戦いが分岐点になると言っても過言ではありません両ハンドやフットワークをいくら鍛えても台上の戦いで相手に遅れを取ってしまったら勝つチャンスは遠ざかってしまいます台上テクニックの重要性と世界の台上テクニックの傾向について宮崎監督は次のように分析していますサービスルールが もうかなり変わってきました。まあ、その変わる一番の、まあ、サービスルールを変える目的というのはサービスだけで試合を終わらせないとやはりラリーを続かせて、えー、多くの観衆の皆さんに長いラリーを見てもらう卓球の醍醐味を見てもらうということでサービスルールが変わってきたと思いますこれ選手からすると、まあ、私たちがやってたみたいなこの クイックサーブとか変化サーブっていうのがすごい出しづらくなってきたなぜならもう相手にはっきり見せないといけないということはクイックサーブとか変化サービスを出すよりも相手にレシーブで絶対打たれないサービスというふうにサービスが変わってきたということは安定した短いサービスですよね。というふうに だからレシーブする方はそれを無理やり払っていくんじゃなくて無理やりフルキックするんじゃなくてやはりまだ3球目を打たれないために安定してストップする打たれないようにしてストップしてその次を攻めようという戦術に世界全部が変わってきましたそうなるとサービスレシーブ3球目4球目全部台上からの勝負に今 卓球は変わってきてるんですねですから大乗がすごい重要それでは大乗テクニックを鍛えるドリルを紹介していきましょうはじめにストップとツッツキを織り交ぜたドリルを紹介します相手のショートサービスに対してストップまたはツッツキでレシーブした後フリーで打ち合うドリルです ストップするときは、肘にゆとりを作って打球することがポイントです。そうすることで、ラケット角度や力加減の微調整がしやすくなります。ここで、ボールに回転を与えるときのポイントを紹介しましょう。バウンド直後をインパクトした場合、 切れたボールで返球することができます。一方、打球点を少し遅らせてインパクトした場合は、ナックル製のボールで返球することができます。このテクニックを使い分けて、練習のレベルを上げていってください。 突きするときは、ストップするかのようなモーションでボールに近づき、一気に肘を伸ばして打球します。そうすることによって、ストップと突っつきのどちらで打球するのか、相手にギリギリまで読まれないフォームを身につけることができるのです。 次は、サービスを出した後、相手のストップをダブルストップするドリルを紹介します。サービスを出した後、一旦攻撃できる体勢を作ってから、足を素早く前に運び、ダブルストップしましょう。 ダブルストップするとき、相手のストップレシーブが非常に切れて返ってくる場合があります。切れたボールに対しては、ボールの回転を柔らかいタッチで吸収して、ダブルストップするようにしましょう。相手のストップをストップし返すダブルストップは、世界を目指す上で必ず身につけなければならないテクニックです。 続いて、サービスを出した後、相手のストップをフリックするドリルを紹介します。フリックとは、台上のボールを弾き打つテクニックで、得点力の高い台上テクニックです。前腕を鋭くコンパクトに畳んで、ボールを弾くように打球しましょう。 またフォアハンドだけでなくバックハンドからもフリックできると試合で効果を発揮しますバックハンドでフリックするときもフォアハンドと同じように前腕を使ってボールを弾くように打球しましょう次は チキータからのドリルを紹介します。チキータとは、バックハンドでボールに横回転をかけてフリックする台上テクニックです。チキータには、相手のタイミングやラケット角度を狂わせる効果があります。 肘を高く上げて準備ができたら、バック面でボールの側面をこすり上げることが、このテクニックのポイントです。松平選手のバックスイングや、肘の角度を参考にしてチキータを身につけましょう。台上テクニックを強化するためには、 打球練習が効果的ですこれはコート全面に送られてくる台上のボールに対してフリックやチキータで返球する打球練習ですこの練習で強く弾いたり逆モーションを入れたりしながら実用的な台上テクニックを身につけましょう コート全面を使った練習が難しいと感じる選手は、コースを限定して練習すると良いでしょう。次は、台上にランダムに浮いてきたボールを両ハンドドライブで攻撃する多球練習です。 試合では相手のストップが浮いてくるケースが少なくありませんその時は見逃さず攻撃的に打球することが得点を上げるためのセオリーです台上処理できる体勢から素早くラケットを高い位置に引いて高い打球点を捉えて両ハンドドライブしましょう 台上の甘いボールに対してはナックルフリックで返球することも効果的ですナックルフリックには若干下回転がかかっているため 相手にカウンターされにくいというメリットがあります。ラケットの打球面を立てたまま、ボールを押すように打球することが、ナックルフリックのポイントです。 続いて逆モーションのフリックを身につける卓球練習を紹介しましょうクロスにフリックするようなラケット角度から打球直前にラケット角度を開いてストレートにフリックしますこのような逆モーションを入れると相手の予測を外すことができます フリックと逆モーションのフリックを同じようなフォームから打てるように練習しましょう。ワンコースの打球練習で逆モーションの感覚をつかんだらコート全面を使った打球練習で対応力を高めましょう。 ションに決まりはありません。松平選手や丹羽選手の柔らかい手首の動きやラケットさばきを参考にして、自分独自の逆モーションを身につけてください。続いて紹介するのは、 二段モーションを入れたフリックを身につける卓球練習ですダブルスの時と同じようにサービスを出してもらい二段モーションでフリックレシーブしますストップするかのようにラケットの打球面を一旦上向きにしてボールに近づいてから素早くフリックに切り替えましょうこのドリルは ダブルスのレシーブを強化するためにも効果的です。 バックハンドでも2段モーションのフリックレシーブにチャレンジしましょう打球面を上向きにしてボールに近づいてからラケットの打球面を素早く立ててバックハンドフリックしますラケットを立てるタイミングや打球感覚をつかむのが難しいテクニックですが根気よく練習してください 台上の戦いを制するにはストップやフリックなどの確実性を高めることに加えて意外性のあるテクニックが求められますぜひストップや逆モーションなどの精度を磨いて台上の戦いに強い選手を目指しましょう台上テクニックに必要なのは繊細なタッチや柔軟なラケット操作だと宮崎監督は語ります遅いですねやはりもう今は小学生から あ皆さん卓球をやってますからもうホープス時代にはもう大人と変わらないもう線型になってますしある程度威力もありますしバックハンドも十分振れます。ですから、えー、ゴールデンエイジの後半の方中学校に進学したぐらいからはもう台上プレーというのを練習の半分は入れていくぐらいにならないといけないというふうに思いますね。 ここからは繊細なボールタッチを身につけるために効果的な練習を紹介しましょうボールを送る側はネット際に立ち対角線のネット際を狙って送球します練習する選手はボールを卓球台に弾ませないようにボールをコントロールしたり相手の意表をつくような回転をかけたりして対応しましょう このドリルは試合中のネットインを取る訓練にもなりますまあ、卓球というスポーツもう手にすごい近いところでラケットがあるこのスポーツ卓球っていう中ではラケットが本当に自分の手のひらみたいに感じる先ほども言いましたけどあちょっと上に当たった下に当たった真ん中に当たった根元に当たったっていうのが本当にもう一打一打 分かるような感覚にしないといけないと思いますそういう意味ではもうラケットで自分の手のひらでこうボールを転がすみたいにラケットで自由自在に扱うという感覚を身につけるっていうのはすごい重要だと思います一見遊びっていうかねあの遊んでるように見られがちなんですよねですからあの練習メニューで入れていくっていうのはすごい難しい ことだと思いますですから各指導者が練習と練習をやってる休憩時間とか、えー、卓球台が足りなくて、えー、待機してる時に少しボールをねこうぶつけてこういう回転をやってみろとか少しこういうふうにボールこうラケットでねついてやってみろとかこう角に当ててやってみろとかボールをこうくるくるラケットの中で回すようにやってみろとかそういう卓球台につけない 時にねそういうのを遊びじゃなくてあの練習の一環としてね指導者が、えー、子どもたちにちょっとやってみろというようなあの環境づくりにやってもらったらいいんじゃないかなというふうに思いますゴールデンエイジの時期にこのようなドリルに取り組むと楽しみながらボールタッチを磨くことができますそうやって身につけた感覚は 来場テクニックに限らずいろいろなテクニックを身につけるための土台になるでしょう。